La lista. Kilo y medio de patatas, cuarto y mitad de pollo, un saquito de alubias, un pan de cuarto, media sandía, que son muy grandes, tres huevos, un litro de leche, una col, cuatro pimientos, aceite, sal, un poquito de aire para respirar y una pizca de dignidad. Total, una fortuna. Mejor no me ponga usted el pollo ni la dignidad. Esta semana no me harán falta. Bueno, es un poema que escribió tu padre, no hace mucho tiempo, y bueno, tiene, tiene bastantes poemas que, que son de esta línea y que, bueno, que describen una época.